Ah uh, sanibona guys this is uh episode 5 for my next door girlfriend. Ah uh, kule kule episode lengiphethe nangu ulikhona intombi yomxhosa angiphethe ah, nangu uthando umswati wami and then uzulu ah ulethu yeah. Ah kulana ke nje ngicela nibuke enjoy and then bese niya subscribe ke niya subscribe. <laughs> Yeah subscribe. Don't forget to subscribe guys and then you like and comment. Oh hi guys I hope nizo-enjoya ayike inside yonke umuntu phakathi wasewanzima emhlabeni usufuna ukuphandelena le Hello Ubani wena Oh ah ah sithi mina ah oh hayi hayi ngulethu mina Oh lethu yeah. Okay Mr Anaconda oh. Ya phela sengizwile okuningi ngawe uyangitshela ulikhona Ngaphela Mhm. Uyangitshela ukuthi hey une 45 engaka, extra large. Kodwa ungasabi ke mina ngiyawathanda ama 45 amakhulu, extra large. Oh, hayi, hayi, hayi, hayi, okay pho so ubudinga ini? Hayi, ungangisiza nje. Angazi. Eh hayi ngengkwazi, hayi wena umngani kalikhona, ngengkwazi ngabe umuthi impela sizi kodwa hayi. Hayi ngi-right ngolikhona ngixhosa lami ngi-right impela. Hayi, okay. Ulikhona uphi yena vele? Na ngila pheka reten u coach drop yeah autoben since azivalele uthi traumatized then Oh ay ngicela uphumele ngizokhuluma naye mina ngicela ushiye nje kancane Hey ke angenzi I hope you's going to excel enda laphela ulikhona ingane encane sisawamafikizolo So Ho likho maidali andoza sam yabona ke manje akusekho right hayiwathi ukhulume nawe haw kwenzenja hlala phansi hlala phansi hlalahlala hawu awuyazi into mbayitsala sondela mfaziyazi loo nto zange uye jango yini ijango manje yeke xa ungayazi o oh, hayi manake ufuna lapha e-, e-, e-, ekhabetheni anoyibuzwa yiwe loo nto ngiphethe idonki ngibuza uba ndifuna nto nekhabhathini o namanje uzosaselapho hayi itrauma kalo depression hayi buka lote la uba igama lakhe uthando o oh, uthando uyini ku irumate yam bufuna ntoni khonapha awuyazi uba indoda ayizemzini wentombazane hayi yabona makhelwane nawo noba ngumakhelwane okusalayo uzi ndihlala kwakho bheka abangani bakho kodwa okay buka mm, mm, ngifuna sikhulume la ngile emakhaya ne ngile emakhaya ngafike nganciphisa ke ishandisi yami ngifike nganciphisa manje udokotela wezulu wangithi 1212 lethwa kade ngingekho nje for insuku ezo 5 so hayi sengiright manje even even umdavaso sengawenza inkomo ngihlabile ekhaya ngabiya ukuthi hayi sekuzoba mnandi impela manje right ha sengiright impela kaveze ngoba oh ngiveze hawu oh phela inkinga mengiqale ngione phela siyehlisa ilungu lobola nini ngikulobola nini eh, oh iring uthe oh. kuqa ngedolo oh hayi hayi okay oh shuthi 2020 kuqa ready mina hayi eh, hayi uzonifumana okay mana nam ngicela ukubuza buza uliva jini inkomo eziwu-10 ngiyayimanaza seke waqabula umfana inkomo eyodwa ngiyayimanaza uyaphuza tizungaseli ya uyaphuza inkomo eziwu-6 ithini kanti ibhayibhile ngiyayimanaza inkomo ezi-6 ngiyayisusa so na njengamanje ngisalela inkomo eyodwa shouthi ngizokulobola ngenkomo eyodwa-ke ngoba futhi ugqoka ne-makeup leyo njengekwazi ukukhiphela inkomo mina umuntu so ongaphelele he i-makeup ningayifaki oh ah, hayi ah, hayi khaguqe ngedolo oh hayi hayi ifakwe emnweni ifakwe emnweni kanje ndithi yes yes okay ngizokulobola-ke um ah, okay manje ngile kodwa emakhaya nganciphisa ngiveze eh. oh funa ubona ngempela yabo kaloo ndiyibonile idonki wandibonisile edonki ndifuna ubone yomntu ke ngoku oh, oh, <laughs> uzawunxiba inapkeni xa ingaka kusenjani manje hayi but u ngendikwazi hayi ngendikwazi kalosan incane hayi bo at least ube ngumedium hayi extra small kanti ufunani wena mayinkulu uyakhala mayincane uyangihleba ufunani medium medium yabonaka abafazi anzazi ufunani ufunani orgasms ufunani ufuna organism hayi hayi yahlupha mayinkulu uyakhala mayincane uyahleka but ayikabi medium so mayibe medium andizukhala hayi hayi ayasali umuntu bamasini <laughs> this gender doesn't wanna see us broke. Was a one team of seven? Who's who funu pandele, nale, about the back shine,